Kas te te ir atlidojis? Kaut kas te vajag nožoržināja. Kaut kā tā kā irsis. Labi. Tagad nesīsim bitītes uz siltumnīcu. Uz siltumnīcu ejam. Un iesim cauri ābolu tepiķim lietas. Lietas mums ir pa daudz. Bet vai tad kāda vaina? Caurā būtu piķimiesim. Paskatieties, kāda izšķietība. Šitie saldie cukuriņi. Vesels tepiķis. Un neviens šodien nav šeit, kas viņam būtu, lai, kam būtu laiks viņš savākt. Nu, gan jau, gan jau uztaisīšu kādu cukuriņu sulu. Bet zāri reku nolūzuši dzidrajiem. Nu tā, tā tie korporācija gabalu lūzīs nost, kas nestrādās pamatiedzīvotājiem pilsoņu labā. Tā viņi lūzīs nost, lai top. Tā. Tie ir mūsu saules puķis. Redzi, cik skaisti izlīdušas. Šitā galva noliekusi skaistu līdu briest pilna ar sēklām. Un bitītes arī aprūpē. Šitam būs jāliek virsū plēvi. Un šitie rūtiņai ļoti garšo. Tie ir viņas mīļie kolrābīši. Kādu mīlīši. Tā, tagad līdīsim iekšā. Ar bitēm iekšā iesim te. Bet es vēl netaisīšu vaļā, jo jāiztais citā siltumnīca, lai viņas neaizmūk uzreiz. Ko? Ot es īsti nezinu. Taisīt tiek siltumnīca vai netaisīt. Jo redz, tur viena bija te pati ir ielīdusi. Viena tur ir jau. Es taisīšu ciet, es domāju. Ka viņas neaizmūk prom no šajienas. Es domāju, četras bites diezgan daudz var izdarīt. Ar bitēm tieši pašā. Viens gals ir ciet. Un otrs, es nezinu, varbūt, ka vienu atstāt vaļā. Jo redz, tie, tās puķītes mums ir. Bet kas mums nav? Mums nav, kas aizmetina atputeksnē tos gurķēnus. Tādi smuki gurķēni būs. Bet tie nu ir aizmetušies tikai nedaudzi, jo nav kas aputekšņo. Tā kā es tā jūs cietu vispār te. Otru galu arī tās bites mums neaizmūk. Nu Tomātiņi tie ir brangi. Un laistīti ne pa jokam. Jo. Tāliši. Tā, nu kur tās manas bites ir? Reku gurķēns aizmeties. Tās ir aizmeties, bet pārējie. Reku viens aizmeties. Un fiskālīši. Tiem ir kulītes uzaugušas, bet pautiņdēmēs. šī te mums ir jāparāvē. Tā. Un tagad mēs attaisīsim vaļā bišu burku. Tā nav medus burka, tā ir bišu burka, kur ir trīs bitītes. Vienu es redzēju, ka vismaz ir siltumnīcā. Nu, nāku ārā. Tā ka te nu siltumnīcā tagad ir vismaz skaidri zināms četras bites iekšā. Un visādi, visādas augļu mušas. Bet četras bites te ir jau. Šitās ieslodzītās divas. Viena jau aizlaidās. Šitās vēl nav drošas izlīgst ārā. Nāku, nāku. Būs jau labi jums te. Fiskālīši. Kas man te žužina? Reku tā viena. Viena, kas pati šeit <laughs> pie, piekāpa. Viņai vēl kājas nav pilnas ar putekšņiem, tad cerams, ka viņi vēl te pazumināsies ar gurķīšiem. Labi, nē, prom. Paņemies ar tomātiem un gurķiem, lūdzu. Sarunāsim, ko šīs, šīs vēl domīgi. Galīgi apstulbušas, nobijušās, vai? Un nu, nāk tā ārā, nu. izkrita, vai? Izkratīju vienu. Otru vēl tur sēž apakšā. Nu, nāc ārā. Nē, tā otra nemaz nekristās ārā. Labi, lai sēž. Atkopjos. Labi, četras bites. Un pārāk daudz tomātu. Un šī tādas mušas jau tur neko nepadarīs. Un pārāk daudz gurķu. Nu jā, tur jau vēl ir arī čilīši. Čilīši tur arī ir. <laughs> Tur ir daudz ķilīši. <laughs> Jā, bet tie vēl nezied. Īsti. Labi, es jūs atstāju ar četām bitēm. pecar.